Ez diot ezer eskatuko 2000 eta emeretziari. Ez bada, askatzea, goizean, jeiki orduko mugikorreko aplikazio guztiak errepasatzeko ohitura inozotik. Eta gozaltzean, gozaltzean bakarrik pentsatzea. Entretenitu gabe periodiko, blog, ero zere alkaixen atzealdeko promozioak irakurtzen. Eta bai, disfrutatzea komunean kontzientzia osoarekin. Denbora galdu dezake dala ikastea. Eta disfrutatzea horrekin. Adibidez, disfrutatzea donostian turista japoniarrak kontemplatzen. Funtzean denbora galdu alde jartzea. Ez diot ez erreskatuko ez 2000 eta Egun hauetan nik ez dut behintzat gehiegi disfrutatzen erregaloak egin eta jasotzearekin. Konturatu nintzenetik ni naizela nire buruari oparirik ederrena egin diezaiokeen. Adibidez, kontzientzia osoarekin janaz amama kostegunero ekartzen dizkigun albondigak. Distrakziori gabe. Arreta une oro enfokatuta. Kontzientzia esperientzia osoa izanez daukadanarekin eta naizenarekin. 2000 eta emeretzion guztioi.